I'm dying. Help me. Do it! Do it! Come on! Kill me! I'm here! Okay. Okay. Oh my God. नागमणि लेके जाएगा अरे कहाँ उतरना है जाओ मैं मैं उधर भी आ जाऊंगा माधव अब तेरे यल ऊपर उतर भाई ऊपर ऊपर ऊपर बनता है गरीबों की दुआ ऊपर लग उतर जा जाए ऊपर ऊपर ओ कैप्टर है मेरे पास रुक इसको बताता हूँ यही तो उधर वहाँ पर यहाँ पे अपने लोग दिया आपने इसको मारा आसम oh shit not good किधर है किधर अंदर है क्या मार्क द लोकेशन साला यही लेके अंदर घुस जाएंगे उसको कोई कंधे पे करेगा हैं <laughs> <laughs> आ जाओ आ जाओ डांसिंग लाइन में आ जाओ कोई